mamelani ke bantwana bam cela sijonge apha kule ten frame yethu ne umamele le ngxaki yam ndineelekese eziyi-ten ne ndatya zantathu zingaphi ezishekileyo zingaphi ezishekileyo ziyi-seven ezishekileyo okay uba loo nto besifuna uyibhala ibe sisivakalisa amanani besizawuthini siqale ngeleke sesingabi eziyi-ten ne ten saqoba ndatyaza ngaphi ndatya three so xa ndiyityile ndithini ndiyathabatha ne thabatha ezintathu zenza seven good ndizawufuna umntu azawuphinda azondibhalela ndiza kuxelela enye jonga ke ndineleke seziyiten kwakhona ne ndatya zayi-seven yisheke neziyi-three okay refilo kazondibhalela esi sivakalisa amanani khawuleza siza kuncedisa sakuncedisa iza refi sithini esi sivakalisi samanani yimani sithini esi sivakalisi samanani siqala sithini siqale ngeziphileke zingeleke sezingaphi siqale ngeziyi-ten bhala ke refisi bhala pha ezantsi apha hayi yima yekurefu luyayikwazi le nto ayenzayo enkosi okay jonga ke ndiza kulungisa kuseven useven uza kuqala apha uhle so ne okay yima ke thabatha eke rifilwe zenza very good Okay, I'm going to go. High five. Okay. The next one says what? Okay, mamela ke jonga. Mna ndinelekese eziyi-7 eziblue, ne? Ubhuti wam unelekese eziyi-3 ezigreen. Sinelekese ezingaphi zizonke? Silekese ezingaphi? Ziyi-10. Ubani ozandibhalela eso sivakalisi? Eke iza F uzondibhalela eso sivakalisi. vakalizisamanani siqala ngeleke sezingaphi iqala kaloku ndithe mna ndineleke sezingaphi ewe ndithe ndineleke seziyi-seven mna so iqala ngabani esisivakalisi set seven yes aha ndathi ubhuti wam uneleke sezingaphi okay so siyathini ke ngoku ndithe jong mamel mamel ndithe mna ndineelekese eziyi-seven ubhuti wam uneelekese ezintathu zingaphi iilekese zethu zizonke ngoku ndiyathabatha ndiyathini ndiyadibanisa ndiyaplasa nyhani unyanisile iza ke sisi siyathabatha okanye siyadibanisa ngudibanisa lo ithini kwadibanisa nantso ke dibanisa bani ke three dibanisa three ndicela singalusi noba ikholwe ngubani ayinamsebenzi sichani lapha sigqibele sithini sivele sithi ten nje zenza zenza ten Now talk to Evers. High five. And keep it up and shine. Okay, mamela ke ngoku siyatshintsha imali lethu. Ndim ngoko neleke sezingaphi? Ezintathu. Mna ndineleke sezintathu. Usister wam unelekese ezisixhenxe. Ne? Sithini sasivakalisa amanani? Yes, ma'am. Sithi. John ndithi mna ndinelekese ezintathu ne. Usister wam unelekese ezisixhenxe. Zingaphi ilekese zethu zizonke? Ziten izaphawu izondibhalela eso sivakalisa amanani. Siqale sathini? Siqale sathi 3 izake sisi. Ehe. Ajá. Ajá. Three dibanisa bani? Three dibanisa seven. Ajá. Zenza. Zenza. Nanko zenza wakho. zenza zenza ngaphi zenza ngaphi zenza ten goes high five girl good you and keep it up and shine jonga kabanjwini zingaphi ezi zivakalisi zamanani zingaphi ezi zivakali zamanani jonga one two three four zii-four ezi zivakali zamanani zonke zisuka kule ntoni apha kule ten frame yethu yazi ba mamela ke into endizayenza ngoku zakukhuphela ndikunike iincwadi zakho ne senze imisebenzi yethu efana nezi sam sigqibo osebenza ngazo ne okay